සලවලා හදෙන් නොසලේ අසාර ආදර හදවත දුකෙන් ඔබේ සසල කරයි සිත බලගුණු ඔබේ වත කොවමි පදු ලැබුකෙන් වගේ ඔබලටිදා

again. রে gần đi bước fine.